やだなレディーゴーおりゃおりゃおりがめぜくウィナー 光が ほらこれこれ燃えてるなんて何やってんだかレディーゴー What? Round two. Lady, go. Yeah. Hello.